o 14 de setembro de 2006, bueno, que ven na, na parte expositiva, donde se conceden tres concesións de explotación a Erinsa, e eh, se otorgan as concesións o 14 de setembro de 2006 ata que a, a finais do ano 2012 principios de 2013 denegaronse as licencias urbanísticas para explotar a concesión Ben, estamos falando de unha minería do Seixo ¿Mm? Polo tanto, dá a sensación ou pode dar a impresión de que o seu impacto sobre o territorio e sobre a economía da zona non é eh, moi forte. Sin embargo, non é certo, porque é unha minería que destrue o máis importante, que a parte superficial da Terra, é decir, o que destrue é a potencialidade da, da propia Terra, a súa riqueza agraria e, polo tanto, o futuro das explotacións agropecuarias da zona. Eh, Os eixios teñen a parte superior da Terra importante, importante por moitas cuestións, unha porque ten elementos e o eh, físicos ten seixio teñen eh, unha composición que é a que permite por un lado a fertilidade da terra e por outro lado os seixos permiten tamén drenar a terra e que esta sexa tamén productiva e non se encharque pero ademais tamén contén vida vida que traballa esa terra que oxixena, nitroxena, etc., etc., determinados seres vivos que fan funcións que enriquecen esa terra. Esta minería o que fai é desprotexer esa terra, quitarlle todo ese beneficio a esas terras. E, polo tanto, donde hoxe temos prados e terras fértiles, eh, donde se está traballando a terra, eh, se van a quedar lagoas de aguas mortas, porque evidentemente vai baixar o nivel da terra, polo tanto esa terra vai quedar encharcada e non vai a ser posible recuperar as labores agrarias nesas terras. Don, as carballeiras desaparecerán, desaparecerá, polo tanto, o medio de vida de moitas familias a cambio duns pouquiños postos de traballo mal pagados, traballo precario, polo tanto, emprego temporal e que despois van a devolver, porque ademais no, é un réximen de alugueiro, devolven a terra feita un ermo onde non se pode plantar nada. Polo menos os estudios a xente que entende, eu non entendo, pero os estudios o que din é que durante 12 anos como mínimo esas terras serán infértiles. Polo tanto, aquí o que se trata é de ter nunha balanza que modelo productivo queremos Claro, por un lado levamos anos apostando, subvencionando e axudando para que a actividade agropecuaria gandeira se sosteña. E por outro lado, lle damos máis valor a explotacións mineiras con moi pouco eh, percorrido no terreno, con moi pouco valor, con moi pouco emprego e de moi pouca calidade, e que, sin embargo, vai a condenar 12 anos esos terrenos a non ser productivos. Por lo tanto, entendemos que en esa balanza é importante defender a actividade agropecuaria que é o que mantén a pouca poboación que nos está quedando no rural. Sabemos que a minería o que leva é traballadores en ese momento, mentre dura a explotación, despois se marcha e queda o deserto porque marchou marcharon as persoas que se dedicaban á actividade agraria porque a minería lle impide eh, vivir desa actividade e por outro lado cando abandonan a, a mina queda un ermo que non é posible durante 12 anos que sirva para nada Ademais, estes permisos entendemos que incumpren eh, O, eh, o te, eh, te, eh, ten, incumplen algunha das cuestións que daría lugar a que se declaren eh, caducadas según o Real Decreto 2857-78 eh, donde, por exemplo, por incumplimento da briga de iniciar os traballos no plazo dun ano a partir do otorgamento da concesión, xa van alá moitos máis anos e, sin embargo, por parte da xunta non se Non se declarou caducadas as concesións, incumplimento grave dos reiterado dos plazos eh, da forma de intensidade dos traballos, da obriga de presentar un plan de labores anuais, é dicir, hai varios incumplimentos que dan lugar a que se anulen esas concesións. Por eso, preguntamos eh, por que... Eh, Eh, a todo isto eh, en este caso hubo varias peticións declara, que para que se declarara a caducidade das concesións. A primeira se presentou o 28 do 3 do 2013, outra o 6 do 7 do 2015 e se acaba de presentar outra hai apenas uns días, o día 5 de abril de 2016. É dicir, a xente da terra xa, as persoas que viven na terra xa están preocupadas. A xente que vive da agricultura na terra xa está preocupada por estas concesións. Por iso lle preguntamos unha, por que non contestan a estas solicitudes que se fixeron, teñen agora unha aí do día 5, que poderían contestala ao ser a última, e por que non aplican, eh, non declara eh, a caducidade da concesión en función desos incumplimentos que, que relatei. Pola miña parte nada máis, espero a súa contestación. Grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Para dar resposta á súa pregunta, señor director, ten vostede a palabra. Moitísimas gracias, señora presidenta. Señora Martínez, a minería non destrue nada. A minería altera superficies. Eh? E unha vez alteradas, a restaura. Vostede considera de que na Terra Chá están preocupados porque quedan yermas eh? as eh, hectáreas de agrarias eh? por esta actividade. Mire, esta actividade de explotación de xeixo pois está moi arraigada na comarca de Santiago, moi arraigada. Eh? Pregúntelle aos agricultores eh, e ás explotacións agrarias da comarca de Santiago de Frades eh, si realmente as terras quedan yermas coa utilización, coa explotación efectivamente do xeixo. Pero dito isto, porque todo o que dixo vostede, todas esas afirmaciones grandilocuentes e categóricas carecen absolutamente del máis mínimo rigor técnico, dito isto, Señorías, e vou deixar constancia en sede parlamentar de que estas tres eh, explotacións de eh, estas tres concesións de explotación de Xeixo, eh, que abranguen 5760 hectáreas, 5.760 hectáreas localizadas nos concellos de Castro de Rei, Cospeito, Apastoriza, Abadín, Vilalba e Río Torto, foron otorgadas en setembro do ano 2006. É dicir, foron otorgadas pola esquerda nacionalista que gobernaba este país e, curiosamente, dez anos despois, esa mesma esquerda nacionalista pide a caducidade desas concesións. Vostede, para xustificar tal petición, fai mención, invoca os incumprimentos recollidos no artigo 109 do Regulamento Xeral para o Réxime da Minería, incumprimento da obriga de iniciar os traballos no prazo dun ano a partir do outorgamento da concesión, por incumplimento grave ou no seu caso reiterado do prazo, forma e intensidade dos traballos aprobados nos proxectos e plans de labores, etc. Pois ben, señoría, estes incumplimentos non existen. En realidade non existe ningunha causa de caducidade aplicable a estes dereitos mineiros. E a razón é a seguinte. Como vostede debería saber, para iniciar os traballos mineiros, unha vez outorgada a concesión de explotación, é preciso obter as licencias municipais urbanísticas e de actividade. Pois ben, a empresa concesionaria, o tramitar estas licencias municipais urbanísticas e de actividade, resulta que a autorización administrativa urbanística autonómica previa foi anulada e como consecuencia desta anulación, a empresa interpuxo un recurso contencioso administrativo aínda pendente de resolución. Por tanto, a empresa, a concesionaria, non inicia os traballos de explotación porque non pode. Non inicia os traballos de explotación non por causas imputables á concesionaria, sino por causas alleas á mesma. A concesionaria Como digo, ten interposto un recurso contencioso administrativo pendente de resolución presenta anualmente os plans de labores e informa periódicamente a Administración Mineira sobre o estado de tramitación dese procedimiento contencioso administrativo. Na súa consecuencia, non hai causa de caducidade alguna, non se pode caducar un dereito, señoría, cuxa executividade está pendente dunha resolución judicial. Nada, moitas gracias, señora Presidenta. Moitas gracias, señora Martínez. Turno ahora para aclaracións por tres minutos. Sí, bueno, claro que partimos de de cuestións que parecen matices pero que son moi importantes di o señor Taoz esa minería non destrue altera e despois se restaura. E eu digo, ben, eh? pero fai outra cousa distinta do que había. Vale? E podemos falar do famoso lago das Pontes, que parece a maravilla máis maravillosa del mundo. Pero montaron outra cousa distinta. Por lo tanto, non restaura. Restaurar é coller e volver a transformar o que se deixou para que quede máis ou menos como estaba. Aquí se fai un lago. Bueno, aquí se fai un lago. Evidentemente, nun lago non se planta nada. Verdad? Entón, a mí me parece moi ben, vostedes queren transformar Galiza en outra cousa. Podemos facer un país de lagoas, eh? de lagoas contaminadas. É un modelo de, de, de, de, de, de producción, de, de cales son, onde están os, os sectores productivos. Vostedes lle parece que a minería eh? favorece o desenrolo de Galiza e eu penso que a minería favorece sempre que non destrua outros sectores productivos que son os que están xerando beneficio, ganancia sentando poboación no medio rural e que ademais levan consumido moitos cartos públicos para defender estes sectores precisamente porque se consideran fundamentais para a economía de Galiza ¿Mm? Por lo tanto e vostedes non teñen en conta a destrucción de postos de traballo a destrucción de formas de vida e a destrucción incluso de, mm, de bens culturais, de bens patrimoniais da paisaxe en función dunha explotación que vai durar un tempo corto e vai a deixar outra cousa que servirá para algo ou non servirá para nada. Solo hai que pasear por Galiza para ver como o ben que as explotacións mineiras nos deixan despois as explotacións. Mm? Cando se retiran, deixa aquelo que é unha maravilla Por eso os veciños non protestan, por eso hai manifestacións pedíndolle a xunta que autorice todas as minas, porque os veciños só ven riqueza. E saben que cando a mina marcha, que lo vai ser aínda moito máis rico. Home, por favor, non nos tomen o pelo. Vale, é o modelo productivo da Xunta de Galiza Como é Ence o modelo productivo da Xunta de Galiza Como sen os eucaliptos o modelo productivo da Xunta de Galiza Pero non engañen a xente ¿Mm? A minería destrue o que hai Durante 12 anos vai ser imposible producir nada nesas terras, pero é a súa aposta. ¿Mm? Polo menos teñan o valor de decir a verdade, porque a xente o sabe. ¿Mm? Nada máis. Moitas gracias, señora Martínez. Xa para rematar o debate desta pregunta, señor director Xeral, ten vostede a palabra. Realmente, eh, señora Presidente, non sei que teño que replicar ao que se acaba de manifestar. Non obstante, Le diré, señora Martínez, de que vostede está confundindo restauración con reposición e unha cousa que a min me deixa atónito. Si estas concesións que vostede di son tan deturpadoras, son tan esquilmadoras, son tan transformadoras, por que as aprobaron? Por que, por que os outorgaron, eh, otorgaron vostedes? Es que eh, eh, é necesario a coherencia, é necesaria a coherencia. Non, en política é necesaria a seriedade, é necesario o rigor e é necesario tener, ter unha unidade de criterio. Mire, para rematar e deixar perfectamente constancia eh, da, eh, do obxeto da súa iniciativa. Vou a dar lectura, literal, a la conclusión do informe emitido o 7 de novembro do ano 2014 polos servicios técnicos da Xefatura Territorial da Consellería en Lugo, informe técnico que trae causa precisamente desas denuncias e desas solicitudes de caducidad, de caducidade dos dereitos mineiros. Por todo lo expuesto, la presentación de planes de labores anuales, comunicación de inicio de labores, las posteriores comunicaciones de imposibilidad de realizar los trabajos programados por falta de licencia municipal, presentación de los proyectos sectoriales y la interposición del recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia, no es imputable a la titular de esos derechos mineros, el retraso en la explotación efectiva, en tanto no sean resueltos definitivamente los procesos relativos a la obtención de la licencia urbanística. Señoría, Esta é a realidade. Xa sei que non lle gusta, xa sei que esta realidade lle incomoda, xa sei que non lle gusta que aquela esquerda nacionalista a houbera xerado. Pero estas son as miñas explicacións que espero que lle sirvan para soportar mellor esta realidade. Mais nada, moitas gracias, señora presidenta. Moitas grazas, señor Taoces. Pasamos á seguinte pregunta.